असलकुम आज हम बनाने वाले हैं ड्राई चिल्ली चिकन जिसके लिए हमें सामान लगेगा 250 ग्राम चिकन बोनलेस एक बड़ी शिमला मिर्ची जिसको हम काट लेंगे एक प्याज जिसके हम टुकड़े कर लेंगे एक प्याज की पत्ती जिसको हम बारीक बारीक काट लेंगे red chilli sauce green chilli sauce dark soya sauce cornflour काली मिरी नमक अदरक लहसुन हरी मिर्ची अदरक लहसुन को हम बारीक बारीक काट लेंगे अब हम चिकन फ्राई करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे नमक डालेंगे काली मिरी डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कलर वगैरह नहीं डालना है हमें इसमें ऐसे इसको मिक्स करना है अच्छे से इसको मिक्स करें मिक्स होने के बाद हम इसको दस मिनट के लिए रख देंगे फिर हम इसको फ्राई करेंगे फ्राई करेंगे हम कढ़ाई रख देंगे गरम पे कढ़ाई को गरम कर लेंगे अब इसमें तेल डाल देंगे तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे ठंडे तेल में हमें फ्राई नहीं करना है तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे हम चेक करेंगे तेल गर्म हुआ या नहीं तेल तेल गर्म हो गया फिर हम इसमें चिकन डालेंगे हम इसको अच्छे से पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे फास्ट पे नहीं पकाना है हल्का ब्राउन हो गया है इसको हम इसकी साइड चेंज करेंगे अभी इसके साइड चेंज कर दें हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे एक साइड से इसको निकाल लेंगे हम एक प्लेट में अब हम इसकी ग्रेवी वाला चिकन तैयार हो गया है अभी हम इसको निकाल देंगे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे जो बाकी का बच्चा है वो भी इसी तरह फ्राई कर ले अदरक डालेंगे और हरी मिर्ची डालेंगे इसको अच्छे से भून लेंगे ब्राउन कर लेंगे थोड़ा जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए इसमें शिमला मिर्ची डाल देंगे और जो प्याज है उसको भी डाल देंगे इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे एकदम नहीं गलाना है फिफ्टी परसेंट पकाना है फिफ्टी परसेंट नहीं पकाना है अब हम इसमें रेड चिल्ली सॉस डाल देंगे green chilli sauce soya sauce वो भी डाल देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी इसको अच्छे से भून लेंगे नमक डाल देंगे अभी फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे अभी इसको अच्छे से भुनेंगे मीडियम फ्लेम पे भुनना है हमें देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है ना कॉर्नफ्लोर को पानी में मिला लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे फिर डालेंगे कॉर्नफ्लोर को डाल के ज़्यादा देर पकाना नहीं है दो मिनट पकाना है बस एक से दो मिनट अच्छे से इसको भून लेंगे कलर वगैरह कुछ भी नहीं डालना है हमें इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है अब हम इसमें ऊपर से प्याज की पत्तियाँ डाल देंगे गार्निश करेंगे अच्छे से इसको हमारे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज़